como é a existencia dunha análise propia e dunhas alternativas de viabilidade para a clase traballadora e para o povo galego. Porque esta campaña o que pretende ser tamén é unha constatación e unha desmontaxe de todas as mentiras que hai, primeiro lugar, sobre a imensidade dunha crise sanitaria que parece que non ten causantes na xestión da mesma nin responsabilidades no que está a suceder. É verdade que a crise sanitaria ataca sin diferenciar a quen, pero tamén é certo que non afecta por igual nin a todas as clases sociais, nin a todos os povos, nin a todas as nacións. E ben é certo que a evidencia do fracaso do capitalismo e da súa expresión centralista e imperialista e que sume na dependencia ao povo galego evidenciase tamén non só en como se está a xestionar a crise, senón como nos din que hai que sair da mesma, que é precisamente afondando na dependencia, pero nesa política de caridade que nos queren dar, cando non de criminalizarnos ante fenómenos que está a suceder no noso país e que están caracterizando esta crise económica que deriva da pandemia, pero que ten efectos devastadores porque multiplica as consecuencias que estábamos tendo xa no noso país da crise social, da crise industrial, da crise demográfica que tiñamos en Galiza e desa auténtica emerxencia nacional e social que viñamos dicindo vivíamos en Galiza. E é certo que esta campaña tamén pretende demostrar nesa mellor tradición que con proposta é como nós abordamos a mobilización, porque é a través da mobilización como se consiguen e se avanza na consecución de políticas alternativas, ao servizo das maiorías sociais, ao servizo da clase traballadora e ao servizo do povo galego. Nesta campaña nos queremos tamén evidenciar que aquí cando se fale de recuperación económica ou cando se fale de escenarios de recuperación económica se realmente non hai unha saída galega xusta non haberá saída de ningún tipo de igual maneira que non haberá unha transición xusta se non é galega Non é posible que nos queran trasladar aquí a criminalización de que o noso tecido industrial e que a reducción de emisións de CO2 ou a descarbonización da economía ten causa nunha industria, por certo, que nos impuxeron nun modelo colonial e onde efectivamente hoxe pagamos as consecuencias e onde se demostra que detrás de toda esa palabrería que se di de sustentabilidade para o povo galego e para comarcas enteiras de Galiza como esta non hai ni máis ni menos que desertización industrial cando non, cando non a sustitución por un modelo que sigue asentándose no polios dos nosos recursos. Acaso como é posible que en Galiza, no que levamos de ano, teñamos producido un 5% máis de electricidade electricidade, por certo, que xenera máis exportación para xerar emprego e riqueza noutros territorios do Estado, mentre en Galiza temos un impacto social non só do peche das térmicas, onde as empresas non asumen ninguna súa responsabilidade e socializan a situación creada trasladándolle ao Estado a responsabilidade da afrontada e dai os episodios que estamos a viver nas pontes ou estamos a viver en Meirama. Ou que se pretenda seguir sometendo uns altos costes da enerxía que provoca nun momento como actual pobreza enerxética e incapacidade de poder acceder de forma xusta a enerxía e con elo ter benestar social. Estas propostas e esta campaña precisan, por eso ese chamado que facía Manel a que sacuda as asambleas, porque pretende ser esa maneira tamén de demostrar e de desmitificar que Galiza non somos viáveis por nós mesmos. O que necesitamos é capacidade de decidir O que necesitamos é poñer en cuestión o sistema que nos impón un modelo que precisamente o que pretende e auditado precisamente de un presidente da xunta como que hai que leva a máis dependencia e a unha economía galega onde se pretende facer do país un grande camiño de Santiago, unha grande zona turística, non se sabe nin para que, nin con que función, como modelo substitutivo a xeración de emprego de industria e de poñer en valor todos os nosos sectores productivos. Esta crise puxo en evidencia e pon en evidencia moitas cuestións. En primeiro lugar, que o capitalismo é incapaz de salvaguardar e de generar benestar ao conxunto da sociedade porque precisamente non é quen de ser capaz de vencer que a prioridade teñen na economía, non na saúde das persoas. Pero tamén, como dicía Manuel, demostrou o que significa a deslocalización e a globalización e a injustiza que xenera. E nese sentido, por eso nós nestas propostas o que queremos é evidenciar esa saída galega xusta, esa necesidade de crear emprego, que haxa dereitos e que haxa servicios públicos. A mercantilización dos cuidados das persoas estáse demostrando fatal. Esa obsesión do capital por facer de todo o negocio ten levado a situacións tráxicas, dramáticas, que non se poderían consentir nunha sociedade normal como é a situación que está afectando con carácter especial ás persoas maiores. A concentración dos recursos que existen nunha sociedade deben estar todos concentrados para o poder público, pero non para que as empresas socialicen unha vez máis, como foi o rescato bancario do ano 2008, as súas perdas. E, polo tanto, con elo nos trasladan ao conxunto da sociedade o fracaso do seu modelo, en políticas públicas precisamente pensadas en generar alternativas e medidas que creen emprego, que, pre, que creen industria e que tamén sexan capaces de facer frente aos fenómenos que temos no noso país que antes indicábamos. En todo caso, simplemente animarvos a que sigamos mantendo a mobilización coa alternativa que temos e sexamos nese sentido intensos e permanentes. Non podemos permitir que a inmensidade desta crise e como nos la presentan, a incerteza da salida da mesma sirva de novo como excusa non só para saquear a clase traballadora, sino tamén para intentar amedrentarnos como sociedade galega de que somos incapaces de ter alternativa se non é sumidos a esta España cada vez máis caduca e corrupta, pero tamén a esta Europa cada vez máis demostradamente ao servizo do capital. Nada máis, moito ánimo, grazas e adiante.